ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ሀገራችን የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው። ባለፉት ሁለትና ሶስት ዓመታት በሀገሪቱ በነበሩ የሰላም ሁኔታዎችና ሌሎች አለመረጋጋቶች የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በተለይ የወጪ ንግድና የምንዛሬ ስራ ላይ ምን ችግሮች ተከስተዋል፣ ምን ተግዳሮቶች አሉ፣ የምንስ ተስፋዎች አሉ የሚሉት ጉዳዮች እንወያያለን። በዚህ ስቱዲዮ ሁለት እንግዶችን ጋብዣለሁ። እንግዶቹ ራሳቸውን ያስተዋውቁልንና ወደ ውይይታችን እንገባለን። ከእንግዳ ዘገዳ ይጀምራል። ስንደቅ ምን ስራዬ ንግድ በኮንስትራክሽን እና በሪል ስቴት የተሰማራ ሰው ነኝ። እንደ amateur interest ስላለኝ እንዴት ደስታ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ፋሲል ጣሰው ታደሰ እባላለሁ ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል ውስጥ በማስተማር ላይ ይገኛለሁ። ጎን ለጎን በዚህ ማምጣት በመውሰድ ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጋር በተያያዘ በጀት መጽሐፍ ወይም በአሁኑ ስድስት የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ ማን ነው የሚል አዲስ መጽሐፍ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። እንደዚሁም በትልቅ 1990 እስከ 93 ድረስ በደሞዝ ገቢ ግብር ሂሳብ አሰራር ስሌት ላይ ተከታታይ ጽሁፎች በማውጣት አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። እስቲ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዋና ዋና ተግዳሮቶች ብላቸው የምታስቧቸው ምንድን ናቸው? ከእነሱ ጀምርና እስቲ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንውጣ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያው እንደ ነጋዴ ብቻ ሳይሆን እንደ አንድ ዜጋ ስመለከተው ድህነትን ከመቀነስና ፍትሐዊ የሆነ የኢኮኖሚ እድገትን ለሁሉ ዜጎችና የህብረተሰብ ክፍሎች ከማዳረስ እንቅስቃሴ አውጥቼ ሊመለከተው አልችልም። ይህንንም ይህንን አመለካከት አጠንክሮ የሚይዝበት ምክንያት አንደኛ ለእድገት መሰረቱ ብዙ ሰዎች የሚሳተፉበት ፍትሐዊ ኢኮኖሚ መሆኑን ስለማመን፣ ሁለተኛ ዜጎች መካከል ፍትሐዊ የሆነ ሀብት ክፍፍል እና የገቢ ክፍፍል ከሌለ መልሶ ያንን የተፈራውን ሀብት የሚያጠፋ የሰላምና መረጋጋት እጦት ያስከትላል ብዬ ስለማመን እንዲሁም የተነሳንበት base የሚባለው ነገር base ኣችን ብዙ ሰው ግማሽ በግማሽ ቤተሰቦች በጣም ከድህነት ወለል ከሚባለው በታች የሚኖሩበት የኢኮኖሚ ከባቢ ወይም ኢንቫይሮንመንት ይዘን በመነሳታችን ምክንያት ድህነት ተኮር ወይም ድህነት ማጥፋት የኢኮኖሚው ዋና ተልዕኮ ነው። እኔም መመለከትበት አይነት ውስጥ ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ ደረስንበትን ደረጃ ስናይ ያንን ድህነት ለመቀነስ ያደረገው ትግል ባለፉት 27 ዓመታት ውስጥ በተለይ ኢህአዴግ እና በህዝቡ ጥረት እንዲሁም በድንቀቶችም ብርቱ ስራ የድሆች ቁጥር የድህነት ድና ሰዎች ቁጥር በቁጥር ከ50 በመቶ ወደ 20 ቤት 21 በመቶ ገብቷል። ይሄ ትልቅ ውጤት ሆኖም ድህነትን ለመቀነስ የተደረገው እንቅስቃሴ እንደኔ አይነት ደግሞ ብዙ ባለጸጋዎችን ፈጥሯል። እንደኔ አይነት ባለጸጋዎች የምንኖርባት ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ከሀያ በመቶ በላይ ከድህነት ሆነን በታች የሚኖሩ ሰዎች በሚኖሩባት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመንቀሳቀስ ሀብታችንና ገቢያችንን አጣጥመን ለመኖር ሃይማኖታችን እንኳን አይጸየፉ ሀብታችንን ሀብታችንና ገቢያችንን ወደ ሀሴት የምንቀይርበት ከባቢ ሁኔታ የለም ብዬ አምናለሁ። አሳፋሪ የሆነ አካባቢ ሁኔታ አለ። ቤተክርስቲያን ተሳልመ በሰው ላይ ተራምደህ ትሄዳለህ። ወደ ትልቅ መኪና ላይ በቤት ውስጥ ግቢ እንዲጠብቅ የምታስቀምጠው ውሻ የሚበላው ነገር ከብዙ ሰዎች የተሻለ ነገር የሆነበት አኗኗር እንሆናለን። ያ አይነት የፍትሃዊ የሆነ የአኗኗር ሁኔታ መሰረታዊ የሆኑትን ነገሮች አሁንም ቢሆን ብዙ ቤተሰቦች አለመጨበጣቸውን ቁርስ ሰቅዶ በመታ ካላልን በስተቀር እንረዳለን። ከሃይማኖታችን ብናልፍ ሃይማኖታችን ጸጸት አይፈጥርብን ማለት ነው። እለት ተዕለት ድርጊታችን ላይ የምንበላው ነገር እንዲያቀረን የሚያደርግ ሁኔታ አለ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አሁንም ድህነት ተኮር የሆነው ስራችን ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያችን በእኔ ግምት አልተሳካልንም ብዬ ደምድሜያለሁ። እስካሁን ድህነት አለ፣ ሀብቱም ደግሞ በተወሰነ መልኩ ተፈጥሯል። እንደሁም ሀብቱን የፈጠረው ዋናው በጣም ትልልቁን ሀብት የፈጠረው ነገር ለድህነት ተኮር ጉዳዮች የምናስቀምጣቸው ፕሮጀክቶች፣ ባጀቶች ለመሰረተ ልማቶች መጀመሪያ መሰረተ ልማቶቹ ራሱ ስንሰራቸው በመንግስት ግዥም በነዛ መሰረተ ልማቶች ቀድሞ በመጠቀም እኛ ተጠቃሚ እንሆናለን። መጀመሪያ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያ ነገር ራሱ የተዛባ ወደኛ እንዲያደላ በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም ላይ ያለን ተጽዕኖ አሳዳሪነት ከፍተኛ የሆነ ስለሚሄድ ይህን ሁሉ ነገር መልሰን ወደ እኛ ያደላ በጀት እና ወደ እኛ ያደላ የሀብት ወይም የኢኮኖሚ ክፍፍል እንዲኖር ለማድረግ እኛ ከፊት አለን። በነዚህ በሁለቱ ምክንያቶች ምንም ቢሆን ድህነት ተኮር ስራው አንድ ነገር ጠብ ባደረገው ቁጥር ብዙ ነገር ከዛች ውስጥ ድርሻዋን እኛ የምንወስደው መጠን ይጨምራል። ይህንን እንዴት አድርገን ነው ድህነት ከድህነት ወለል በታች የሚኖረው ሰው እየጠፋ የእኛ ደግሞ ገቢና ሀብት መመጠን የሚችለው የሚለውን ነገር አልተሳካልንም ብዬ ነው እሺ ወደ አቶ ፋሲ ይምጣ። እስቲ ዋና የሀገራችን የኢኮኖሚ ማነቆች ምንድን ናቸው? በጣም ጥሩ። በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ መሰረታዊ ችግሮች መጠቆም እንዲያስችለኝ ቅድሚያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚመራበት የራሱ ተቋማትና እንዲሁ የራሱ አሰራር መሳሪያዎች እንዳሉት ብጠቁም ጥሩ ነው። በተለይ እንደሚታወቀው ከትልቁ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምንጭ የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ነው። በዚህ ግብርና ክፍል ኢኮኖሚ ላይ ከ አምስት በመቶ በላይ እንዲሁ ህዝቡን የያዘ ነው እና ለዚህ ግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ደግሞ ዋናው የምርት ግብዓት ከተፈጥሮ የምናገኘው ወቅት ነው። በአመት ውስጥ አራት ወቅቶች አሉ። ክረምት፣ መጸው፣ በጋ፣ ጸደይ የሚባሉት ዋና ግብአቶች ናቸው። እንዲሁም የሰው ኃይሉ ራሱ እንዳልኩ ትልቅ ሰፊ የሆነ ወጣት ኃይል ከግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ቤተሰብ የሚመለጭ ነው። ያም ትልቅ ሀብት ነው። እንደዚሁም ልዩ ልዩ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኙ ምርጥ የሆኑ የእህል አይነቶች፣ ግብአቶች ትልቅ ናቸው። እንደገና ጎን ለጎን ኢንዱስትሪ ክፍለ ኢኮኖሚ ብናይ እንደዚሁም በአብዛኛው ግብአቶች አሁን ከሀገር ውስጥ ከተፈጥሮ ጋር የተያያዙ ናቸው። በተለይ ከእርሻው የሚመረቱ የተለያየ construction ኢንዱስትሪ የሚመርተው የመመጋገብ እንትን አላቸው። የሶስተኛው ክፍለ ኢኮኖሚ እንደዚህ ማህበራዊ ውስጥና የጤናው የትምህርቱ የመሳሰሉት እንደዚሁ ትልቁ ግብአታቸው ከተፈጥሮ ጋር የተያዘ ነው። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ክረምት ላይ ይዘጋል። ለምን ያ ትልቅ ግብአት ስለሆነ ነው። ሌላው የውጭ ክፍለ ኢኮኖሚ ስናይ በተለይ እንደዚህ የውጭ ንግድ የመሳሰሉት እንትኖች እንዲሁ ከወቅት ጋር ከጊዜ ጋር የተያዙ ናቸው። እናም ትልቅ ግብአት ነው። ስለዚህ እነህ እንደምናውቅበት ዋና አሰራር መሳሪያ የኢትዮጵያ በጀት አመት ከሐምሌ አንድ እስከ ሰኔ ሰላሳ ነው። በቀን መቁጠሪያም ከመስከረም አንድ እስከ ጳጉሜን ውስጥ በአራት ዓመት እስከ ጳጉሜን ስድስት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ የሆነ አሰራር መሳሪያ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በዚህኛው አሰራር ነው የሚመራው። ሁለተኛው ተቋማት ገንዘብ ይሄ በተለይ ገበያ ተኮር ስራዎችን መስራት የጀመርነው ከቅርብ ዘመን ጀምሮ ነው። አስራ ዘጠኝ አርባዎቹ በኋላ ነው ማለት ይቻላል የኢትዮጵያ እንቅስቃሴዎች የመጡትና በተለይ ደግሞ ቅድም እንደተጠቀሰው በዚህ ሀያ ዓመት ውስጥ እና በዛ ውስጥ አሁን ማን ትልቁ አሰራር መሳሪያ ስንል በተለይ ምርት ሂደትን ይሄ ለማቀላጠፍ ዋናው ትልቁ አሰራር መሳሪያ የኢትዮጵያ ብር የሚባለው እና ሌላው ሶስተኛው እጅግ ትልቁ አሰራር መሳሪያችን የፌዴራል ቋንቋ ይኸው አሁንም የምንነጋገርበትና የምንግባባበት የአማርኛው ቋንቋ ነው። እነዚህ ሶስቱ አሰራር መሳሪያዎች የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ መግለጽ የሚችሉ ናቸው። እኛ ላይ መሰረት አድርጌ ምንድን ነው አሁን እያጋጠመን ማለቆቹ አንዳያችው ማለት በሚፈለገው ፍጥነት እንዳያድግ ድህነትን በሚፈለገው መጠን እየቀነሰ እንዳይመጣ ነው ያደረጉት። እውነት ነው። አሁን እነሱ በጣም ለመግለጽ በተለይ ቅድም እንደተባለው የኢትዮጵያ አካሄድ በድህነት ውስጥ ለረጅም ዘመናት በዓለም አቀፍ ጽሁፎች ውስጥ ሁሉ የመጨረሻ ድሀ ሀገር እየተባለ ይገለጻል እና የነፍስ ወከፍ ገፊውም እንደዚህ በጣም ትንሽ ነበረ። ያንን ለመለወጥ ስራዎች ትኩረት ተደርገው በተለይ እርሻ መር ክፍለ ኢኮኖሚ ለመምራት አንዳንድ የሰው ኃይልን ለማሳተፍ ጎን ለጎን መንገድ አቅርቦት ንግዱ ምርቱን ለማሳደግ ስራዎች ጥረት ተደርገዋል። እየተደረገው የተወሰኑ ምርታም ታይተዋል። ነገር ግን ተግዳሮቱ ወይም ችግሩ የመጣው በተመዘገቡት በታዩት ውጤቶች መሰረት ወደፊት ስትሄድ እየለወጥክ እየለየ መሄድ ያለበት እና ከመስከረም አንድ ሁለት ሺህ ዓመተ ምህረት ጀምሮ ኢትዮጵያ ህዳሴ አፍሪካ ህዳሴ ተብሎ በመታወቂው የአካሄዳችንን ስትራቴጂካዊ በተለይ ሴክተሮች እንዲያዙ እንዲመጋገቡ ተደርገው አንድ የተያዘ ስራ ተጀመረ። ያ ሲጀመር እጅግ ሰፊ ግብአቶች ጠየቁ። በተለይ የውጭ ምርት ግብአቶችን የእርሻ ምርት ስንና ምርተኛ በአብዛኛው ነዳጅን ጭምር መኪና፣ ፋብሪካዎች ከውጭ ነው የሚመጡት። እና እነኛ ብዙ ሀብት ጠየቁ። ስለዚህ በሀገር ውስጥ የሚመረተው ሀብት በቀጥታ የውጭ ምርቶችን ወደ ማስገባት ሲሄድ ውጭ ምንዛሪን በማሟጠጥ ምርቱ ሂደት ላይ ያው የምናየው ችግር ፈጦ የመጣበት ሁኔታ ነው የማየውና ምንድነው እንግዲህ የሚታዩ ችግሮች በተለይ እንግዲህ ያለፈው ሶስት አመት በየአካባቢው አንዳንድ በስንት ችግር ራሱ የተሰሩ የለሙ አካባቢዎችን እስከ ማውደም ድረስ ተነሳ። ያ ምንድን ነው ስንል እንግዲህ ከገንዘቡ የመግዛት አቅም መውረድ ጋር የኢትዮጵያ ብር ዲቫሉ መደረጉ እና ቅድም እንደተጠቀሰው የገቢ ስርጭት ዳተኮር መሆኑ ቀርቶ ትንሽ ያገኘው ተኮር እየሆነ በመሄዱ ድህነቱን ቀርፈናል ማለት አንችልም ከተባለው አስተያየት ጋር በሚያያዝ በሚጣጣም መልኩ ብዙዎች ኑሯቸው ላይ ጫና መጣ። ያ ጫና ሲመጣ ያው የምርት ሂደቱን የማስተጓጎል ችግር እንግዲህ ፈጦ ታይቷል ማለት ነው። ሌላው በተለይ ቅድም የጠቆምኳችሁ የምርት ግብዓቶች አሉ። ከዛ አንጻር ተቋማቶች የምርምር ተቋማትና ልዩ ልዩ የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች የኢትዮጵያን አሰራር መሳሪያ መሰረት አድርገው አለመስራት። ለምሳሌ እንዳልኩ ክረምት ዋና ግብአት ነው ለእርሻው። ቀጥሎ የሚመጣው መንጸዋለ የንፋስ እንደዚህ ቀጥሎ በጋ ለህም ደርቆ የምታልጅበት ከዛ እንደገና ጸደይ በልግ የሚመጣበት ይሄ ነገር ትምህርት ውስጥ አስገብተው እየሰጡ ነው ወይ? እና ኢትዮጵያኖችን በተለይ ሰፊ የሆኑ ወጣት አካል ከእውነቱ ጋርና ከኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ተቋማት ጋር አቆራኝተው እየሰሩ ነው ወይ ስንል እዛ ጋም ክፍተት አለ። እሱም አንድ ችግር ነው። ሌላው ቅድም እንዳልኩ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚመራው በራሱ ተቋማት ነው፣ የራሱ አሰራር መሳሪያዎች አሉት። ከዚህ ውስጥ በተለይ የኢትዮጵያ አፍሪካ ህዳሴ ከታወጀ በኋላ አካሄዱ ስትራቴጂካዊ ነው። አመራሩ ከኢትዮጵያነት ወደ አፍሪካዊነት እንደዘለለ ማየት ይቻላል። ምክንያቱም በአፍሪካ ህብረት ላይ ራሱ ታውጀዋል። ያን ደግሞ ስራ ስንሰራ ሀብት በተለይ የገንዘብ የብር ዋና አገልግሎት አንዱ ገንዘብ መበደር እና መክፈያ መሳሪያችን ነው ብሩ። በሀገር ውስጥ ሀብቱ መከማቻ ነው ብሩ፣ እንዲሁም መሸማመቻ ነው ብሩ እና በዚህ ሂደት ውስጥ ከሀገር ውስጥ ሀብት በበቂ ስለማናመነጭ ከውጭ በብድር እናመጣለን ገንዘብ ያ ገንዘብ ሲመጣ በተለይ ለምን እንዴት ይሄዳል? ዓለም ባንክና በተለይ ይሄ አይኤምኤፍ የሚባሉ International Monetary Fund የሚባሉ ተቋማቶች እጅግ በክህሎትና በእውቀት የተሟላ ሰው አላቸው። እኛም ገንዘብ ወደኛ በብድር ሆነ በእርዳታ በድጋፍ ሲመጣ ክትትል ያደርጋሉ፣ monitor ያደርጉታል። እዚህ መጥቶ በእርግጥ ነው የምናየው ስራ ለውጦች አሉ። ግን እነሱ መጥቶ monitor ሲያደርጉ የኛ ኢኮኖሚ ቅድም እንደጠቆምኩ ከሐምሌ አንድ እስከ ሰኔ ሰላሳ ነው የሚመራው። ያ ደግሞ የኢትዮጵያ ቀን መቁጠሪያ የምትለው በትርጉም የምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን፣ ደቡብ ሰፊ ሙቃትና ፈጣን ምድር ሳምንት፣ የወር ዕለት እና ዓመተ ምሕረት ይመዘገብበታል። በዛ የሰራውን ስራ በግሪጎሪያን ቀኖች ኦዲት ማስደረግ ምን ማለት ነው? ይሄ አሁን ያለንበት መሰረታዊ ችግር ራሱ ፈጦ የመጣ ጉዳይ ነው እና አንዱ ችግር ይሄ ነው። በተለይ የሚመለከታቸው ተቋማት የኢኮኖሚ ኦዲት የሚያስደርጉ ተቋማት ትኩረት ሊያደርጉበት ይገባል። በተለይ ይሄ ከብሩ ጋር ብሩ ዲቫሉ ሲደረግ ወደሱ ያው የተነሱ ነገሮች አሉ። አሁንም ከፍተኛ የሆነ ድህነት አለ። 27 25 በመቶ የሚሆነው ህዝብ አሁንም በከፍተኛ ድህነት ውስጥ ነው የሚገኙ። ከፍተኛ የሆነ የስራ አጥነት፣ ፍትሐዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍል እስካሁን ሀገሪቷ ያሳየችው የኢኮኖሚ እድገት ድህነትን በመቀነስ በኩል ሚናው የሚጠበቀውን ያህል አለመሆኑ ግብርና ስርዓታችን አሁን በባላቀር መሆኑ የውጭ ብድርና እርዳታ በጣም በአመዛኙ አሁንም የበጀታችን ውስጥ የያዘው እንትና ከፍተኛ የውጭ ብድር አለብን። አይኤምኤፍ ያወጣውን መረጃ አለ። እነዚህ የምንዛሪ ጥረት ሀገሪቷ ደግሞ ባለፉት ሶስትና አራት ዓመታት ባሳለፈቻቸው ሁኔታዎች ምክንያት ቀዝቀዝ ያለ የወጪ ንግድና የዚህ የምንዛሪ እንቅስቃሴ አለ። እስቲ ስጋቶቻችን ወይም ደግሞ እነዚህ ማነቆቻችንን እያነሳን ነው እና በተለይ ሁለት ጉዳዮች ላይ ተኩርን ስለሆነ የምንነጋገረው ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ ባለፉት ሶስት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ተከሰተ ከውጭ ንግድ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት የነበሩት challenge ኦች ወይም ተግዳሮቶች ምን ነበሩ? ወግን ጸድቅ የውጭ ንግድ በቀጥታ መግባት ከፈለግን ሌሎች ነገሮች መነሳት ያለባቸው ነገሮች ነበሩ፣ እንመለስባቸዋለን። አሁን ባለፉት ሶስት ዓመታት ውስጥ በዋናነት የተፈጠረው ነገር የውጭ ምንዛሪ እያነሰ ከገበያው ከባንኮች አካባቢ እየጠፋ ሄደና ከወረፋነት አልፎ ከረጅም ወረፋነት አልፎ ጭራሽ ሆኖ አለመኖር ደረጃ ደረሰ። በአንጻሩ ደግሞ በጎን ምን ተፈጠረ? National Bank ብሔራዊ ባንክ ሪፖርት ላይ በጣም የሚገርም አንድ ነገር አድሮ ጊዜ ሪፖርት ሲወጣ ከፓራሌል ማርኬት ይላል በጥቁር ገበያ የሚባለው በተለምዶ ጥቁር ገበያ የሚባለው ከሚባለው ጋር ተርምስ ኦፍ ትሬዳችንን ያለበትን position exchange rate ኣችን ያለበትን position ለመገመት በጥቁር ገበያ ያለውን rate እና በባንኮች ያለውን rate በንጽጽ በሰንጠረዡ ላይ ያስቀምጣል እና ጥቁር ገበያ ማለት ህገወጥ የሆነ ገበያ ማለት ነው። የህገወጥ ገበያ ቁጥርን ከአመት አመት በሩብ አመት ሪፖርት ላይ ለውጭ ሀገሮች በሚደረግ ሪፖርት ላይ የሚያስቀምጥ ብሔራዊ ባንክ አለ። ያንን በተዘዋዋሪ መንገድ ተገቢ ነው ብሎ አስቀመጠው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ከሽግግር መንግስቱ ጊዜ ጀምሮ የነበረ የአሰራር ዘዴ ነው። የውጭ አጥኞች፣ expert ኦች፣ economist ኦች ሲያቀርቡት ምንም አይደለም። ምክንያቱም ጋንዲ እና መርካቶ ገብተው ጠይቀው መጠኑ ምን ያህል ነው የሚለውን ማረጋገጥ አያስፈልጋቸው። ዛሬ መቶ ዶላር ስንት ነው ብለው ጠይቀው 35 ብር ነው የሚባሉ exchange rate ኡ 35 ሆኖ የጎን ገበያው 35 ሆኖ ብሔራዊ ባንክ 28 ነው የሚሸጠው ማለት ይችላል። ይሄ መጀመሪያ በኢኮኖሚክስ ፎላሲ ኦፍ ኮምፖዚሽን የሚባል ነገር አለው። ለምንድን ነው መጀመሪያ ነገር ሁለት ነገሮችን እዚህ ጋር በአመት 16 17 ቢሊዮን ዶላር የምንቀያየርበትን ኢኮኖሚና ጋንዲና መርካቶ ይገን መቶና ሁለት መቶ ዶላር የምንቀይርበትን የመሸጫ ዋጋ ማነጻጸር ዝም ብሎ በሂሳብ ስሌት ስታስቡ ተገቢ አይደለም። እዛም በቢሊዮን የሚቆጠር ከሆነ የሚተላለፈው እሱም እንግዲህ ብሔራዊ ባንክ ያውቃል። ብሔራዊ ባንክ መቼም መዝገቡ ስታስገባው የሂሳብ እውቀት አለው ብዬ ነው የምገምተው። እውነት እንደዛ ከሆነ ሊሆን ይችላል፣ አይሆንም አይባልም። ምክንያቱም እውነት ለመናገር ዛሬ አንተ አንድ ሚሊዮን ዶላር ብትፈልግ አንድ ዘላለ መጥቶ ይህን ያህል ብር ገቢ ያስተላልፍልሃል ብሎ ይነግርሃል። እና ይሄ የጎን ገበያ የሚባለው ቁጥር መጠኑ ምን ያህል እንደሆነ የሚሰሩት ሰዎች ያውቁት እንደሆነ እንጂ እኛ ልናውቅ አንችልም። ከብሔራዊ ባንክ ያንን ቦታ ሰጥቶት ስንትን ሄዳል ያ ልዩነት እየሰፋ እየሰፋ ሄደ። በአንድ በኩል ልል ሪፖርቱን ብታየው። ሁለተኛው ምንድን ነው የሆነው? ወረፋው እየረዘመ መጣ። ሶስተኛ ቁጥር ደግሞ ምትባላለች እቺ አይኤምኤፍ ያስቀመጣት ቁጥር ሪዘርቭ አድርጎሲ ምትባላለች። የሁለት ወር የሶስት ወር import ቀረን ይባላል። ያን ወር ተኩል ሆኗል። ሁለት ወር የማይሞላ ነው ያለን ይባላል። ሁለት ወር የማይሞላ import ምንም የምናደርግበት import ነው አይባልም። following year import ነው የሚለው የሚቀጥለው ዓመት import ትገምትና 15 ቢሊዮን ከሆነ በወር አንድ ነጥብ ሁለት አካባቢ ቢሊዮን ይመጣል። ያን አንድ ነጥብ ሁለት ቢሊዮን የሁለት ወር ሁለት ነጥብ አራት ሁለት ነጥብ አምስት ካለ የሁለት ወር አለኝ ትላለህ ነው የሚለው። እነዚህ ቁጥሮች ሲያንሱ ወራቱ ሲያንሱ በሁለቱ ገበያዎች መካከል ያለው ክፍተት ሲበዛ እና ባንኮች ያለው ወረፋ ሲረዝም እነዚህን እንደ ፕሮክሲ ወይም እንደ መለኪያ ትወስድና አይ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ እጥረት አለ እንላለን። ሌላም አለ፣ ሌላም መለኪያ አለ። የውጭ ምንዛሪ እጥረት ሌላው ምንድነው? የሚላኩት እቃዎች የሚፈልጉት ግብአት ሲያጡ፣ ለምሳሌ export oriented የሆነ ኢኮኖሚ ያለን እንላለን ወይም import substitute የሆነ ኢንዱስትሪዎች አሉ እንላለን። ማኒፋክቸሪ እነሱ ላይ ያለው እቃ ሲቆም አንድ ጊዜ አሁን ሙገር መብራት ኃይል ነው ብሎ ሰው ነበር። እኛ መሬቷን እናውቅም። ብቻ አንድ የሆነ instrument ሀያ ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ተቃጠለበት። ያንን ለማምጣት ዶላር በአስቸኳይ ስላላገኘ ብዙ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ተጠቀሙ ማለት ቀጥ ሲል ዋጋውና አረ የሲሚንቶ ነጋዴዎች ብዙ ተጠቅሟል። እኛም ታረድን በዛ ሰዓት። እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች በሚፈጠሩበት ጊዜ ያችን እናይና የውጭ ምንዛሪ ችግር እንዳለ እናውቃለን። ግን እውነት ይሄ ነው ያለን የተጠየቀው ይሄን ያህል ነው ብሎ የሚነግረን አካል ስለሌለ ያንን የሚያወጣ ስለሌለ አሁን ካልኩ መለኪያዎች ውጭ ስለሌለ ከውጤቱ ተነስተን ነው አጠረን እናሰምር። ባለፉት ሶስት ዓመታት ይሄን የተፈጠረው የዚህኛው ዓመት ግን የ2010 የተለየ ምክንያቱም እጥረት የሚባለው ነገር ቀረና ጭራሽም ዜሮ የሆነባቸው ብዙ ዘርፎች አሉ። ለምሳሌ እኛ ሴክተር ውስጥ የአርማታ ብረት ከሌለ ስራ መስራት አይችልም። የመንግስት ፕሮጀክቶች፣ የግለሰብ ፕሮጀክቶች፣ የ real estate ፕሮጀክቶች፣ ትልልቅ mega ፕሮጀክቶች ውስጥ ቤቶች ልማት ምናምን ቀጥ ነው ያሉት ብረት ዜሮ ግን በዛው ከጎኑ ደግሞ የተወሰኑ ነጋዴዎች ብረት ይሸጡ ታያለ። ገበያ ላይ ተንጠልጥሎ ብረት ወዲያና ወዲህ ሲል ታያለ። ያ ብረት ግን 18 የነበረው ዋጋ 48 ብር ገብቶ አሁን 50 ብር ነው ሰሙ ምንድን ነው ማለት ነው የሚለው ነገር አይታወቅም። የውጭ ምንዛሪ የሚተዳደርበት መንገድ ስለማናውቅ ሲያምን ነው ቸገረን የምንለው እንጂ ለምን ቸገረን የሚለውን ብዙ ቁጥሮች ማየት ያስፈልጋል። አሁን እኔና ባልደረቦቼ፣ ጓደኞች በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ነገር እኛ ነበርን እየሰራ የተለያዩ ጽሁፎች እናዘጋጃለን ብለን ግን እኛ ይሄን መስራት አልነበረብም እኛ እኮ እንደ ነጋዴ ስለ ደህንነት ማሰብ አልነበረብም ሃይማኖታችን ስለሆነ ነው እንጂ ትርፍና ኪሳሪያችን ብቻ አስልተን ግብአቶቻችንን በርካሽ ውጤቶቻችንን በውድ ሸጠን ወፍራም ትርፍ ማትረፍ ነበር ግዴታችን። እንዲህ እንዲህ አይነት ሰነድ እንድናነብ የምታስገድሉን ይሄ የሁለት ሺህ ሁለቱ በፈረንጆች አቆጣጠር የዘጠና ሁለቱ ማለት ሚሌኒየም ላይ ወጣው ለውይይት ኢህአዴግ ያቀረበው ችባን አይመስልም ያቀረበው የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ልማት መስመሮች ሚለው ሶፌ የመጀመሪያው የህዳሴ መስመሮቹ ያሁን ታትሞ የወጣ የመጀመሪያው ሰነድ ነው። እነዚህ ነገሮች የምናነበው በሁሉም መንገድ የት ጋር ነው ይሄ ነገር የሚደርሰው እንልና የድርጅታችን ስትራቴጂ ከዛ በሚመነጭ መንገድ ከፍተኛ ትርፍ እንዴት እናገኝበታለን፣ ከፍተኛ የደንበኞች እርካታ እንዴት እናገኝበታለን የሚለውን ለመቅረጽ ግን የሚባለውና የሚደረገው እየተለያየብን ሲመጣ የማንበረብረው ነገር የለም። እዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰጉርጓሪ ዘንዶ ወጠሩና ዘንዶ ቀጠርፍ ያደርገናል። አንዳንድ ጊዜ እናስተካክላለን። ጥሩ ነገር እንናገርና የሚሰማ ሰው ይገኝና እናስተካክላለን እንጂ እኛ ግን አሁን ባለፉት ሶስት ዓመታት ያለው ነገር እርሶ ያው እኔ የወጪ ንግድ ላይ ሳነሳ እርሶ ያው ምንዛሪው ጋር መጡ ስለሚያያዙ እርግጥ ነው ግን እንደው እንደዚህ ነው ብሎ መተንተን ይቻላል። ባለፉት ሶስት ዓመታት ውስጥ የተፈጠረው ነገር አጠቃላይ ኢኮኖሚ የሚሆንና ከዛ በኋላ እሱ እንመጣለን። እውነት ነው። እሳቸው አሁን ካስቀመጡት ላይ ራሱ ብንነሳ ምንድነው ንግድ ሚዛን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለው እንደተባለው እኛ የእርሻ ምርት ነው የምንሸጠው፣ ረከስ ይላል። የኛ ምርት የምናስገባው የኢንዱስትሪ ምርት ነው፣ ወደድ ይላል። በዚህ የተነሳ የውጭ ምንዛሪ ክምችቱ በአንዴ ነው የሚያሳንሰው። ያ ደግሞ ለምንድን ነው መቼ ነው የተሰራው የሚለውን በኋላ ልንመጣ እንችላለን። ግን ምንድን ነው የታየው ችግር ስንል በተለይ ለማንኛውም የምርት ግብዓት የሚሆን አንድ ስትራቴጂክ ምርት አለ ነዳጅ። የውጭ ምንዛሪ በታጣ ቁጥር እንደምንም ተደርጎ ወይም ብሩ ዲቫን ተደርጎ የሚመጣው ዋናው ግብዓት ነዳጅ ነው። ነዳጅ ደግሞ ለየትኛው የማምረች አገር ውስጥ አገር በቀል የምርት ተቋማት ግብአት ነው። ስለዚህ ነዳጅ ላይ ዋጋ ጨመረ ማለት ጠቅላላ ሌሎቹ የምርት ግብአቶች ላይ ዋጋ ይጨምራል። እንደተባለው አምራቹ በተለይ ገዩ ክፍለ ኢኮኖሚ ለትርፉ ነው የሚሰራው። ሌላ ምንም አይነት የሚያየው ነገር የለም። ስለዚህ ዋጋውን እዛ ግብአቱ ላይ ጨመሩ ዋጋ የግድ ጨምሮ ነው የሚሸጠው። በዛን ሰዓት የፍጆታ እቃዎችን ሆኑ የሌላ የማምረቻ ድርጅቶች ግብአቶች በዛው ልክ ይጨምራል ዋጋቸው። ይሄ ነገር በቀጥታ ህዝብ ላይ አምራቹ ላይ ራሱ መንግስት ላይ እያየን ያለው ጫና ከዛ የተነሳ ነው እና የውጭ ሚዛን ንግዱ እየተዛባ በሚሄዱ ዋጋ እየጨመረ በመምጣቱ ቅድም ራሱ ላለው ይሄ መስፋት ጭምር እዛ ጋ የተያዘ ጉዳይ ነው ያለው እና ብትም ይሄኛው ለምንድን ነው ኢኮኖሚው በ አስራ አንድ በመቶ እያደገ መጥተዋል ባለፈው አመድ ብሩ እንዴት ነው እየወደቀ ሊመጣ የሚችለው? ይሄ በኢኮኖሚክስ ህግ አይደገፍም። መንግስት የወሰደው እርምጃ ብሬ የብርን የመግዛት አቅም መንግስት ኢኮኖሚ ካደገ ለምሳሌ እኔ ካደግኩ ሳድርጎ የሚሰፋው ውስጥ አብሮ ያድጋል። በዛው ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ ገንዘቡ የሀብት ማከማቻ ለኢትዮጵያኖች፣ የእቃ መለወጫ መሸጫ መግዣ ለኢትዮጵያኖች እንደገና ብድር ሲያደርጉ እዳ መክፈያ ለኢትዮጵያኖች ብርቁ ካፒታል ነው ራሱ። በተለይ ቅድም እንደተባለው ከጥቁር ገበያ ጋር በማመሳሰል እንደ ተቋማት ሆኖ መስራት በጣም አስደንጋጭ ነው። በዓለም ላይ የሚታይ ይመስለኛል የመጀመሪያ መረጃ ነው። ምክንያቱም ብሩ እንዳልኩ ተቋማዊ ነው። ተቋማዊነቱ ደግሞ የኢትዮጵያኖች ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ አፍሪካ ህዳሴ ሲባል ጥር 24 1999 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት የአፍሪካ ህብረት ላይ የኢትዮጵያ አፍሪካ ህዳሴ ተብሎ ታውጇል። ያሁን ማለት ነው ብሩ በቀጥታ የማ የሆነ መጥቷል ማለት ነው። የአፍሪካ የሆነ መጥቷል በ institutional establishment ያንን መገንዘብ ያስፈልጋል። በተለይ ተቋማቱን የሚመሩ አመራሮች ያን ከግምት አስገብተው መሄድ አለባቸው እና ብሩ ማወቅና ራሱ በተለይ ጥቁር ገበያ የተባሉ ጋር ምናልባት በኋላ እንመጣበታለን። ነዳጅ በነገራችን ነዳጅ አናወጣ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ቅዱ ራሱ የሁለተኛው ምዕራፍ chapter አስራ ሰባት በመቶ ነው የሚለው የነዳጅ ፍጆታችን ከአጠቃላይ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎታችን ውስጥ አስራ ስምንት በመቶ ቁጥሩ ብታየው አሁን እንደዛ አይደለም። ልጆቻችን ከውጭ የሚልኩት ገንዘብ ሩቧ እንኳን formally ከሚላከ ውስጥ ግማሹ የነዳጅ ፍጆታችንን ይዘጋል። ሌላ ሩብ ደግሞ የሚሆነው ማዳበሪያችንን ይዘጋል። ሁሉንም እስቲ የሚልኩትን ገንዘብ remittance ነገር ማለት ነው። remittance ን በሙሉ ብታደርገው በጎን የሚላከው በጥቁር ገበያ መጥቶ የሚመነዘረውን ሳታስብ እሱ ወደ አምስት ቢሊዮን አካባቢ ይመጣል። ለምለል ከአራት ወርዶ ያውቅ ለብዙ ዓመታት remittance በዓመት አራት ቢሊዮን ዶላር ዶላር እና ማዳበሪያና ነዳጅ በደንብ አድርጎ ይሸፍንልናል። እሱ ያ ማለት ማዳበሪያችንና ነዳጃችንን የምናመጣው የአርሶ አደሩ ልጆች ድንበር የሚሆን በህጋዊ መንገድ ሆነ ሄደው ራሳቸውን ላባቸውን ሸጠው በሚያመጡት ገንዘብ ነው። ስለዚህ እኛ እኔ እናንተ ለእነዚህ ነገሮች ኢንተርቪስት እንግዲህ እሷ ጥሩ ነገር ወደች ብዬ እኔ እናንተ ለዚህኛው ነገር ምን ማለበያው የራሱ ልጆች ልኮ የሚያመጣው ከሆነ ነዳጁም እንደዚሁ በ remittance መምጣት የሚችል ከሆነ ቀሪው ነገር ኤክስፖርት አድርገን የምናመጣው ዜ manufacturing export ሶስት ቢሊዮን አይሞላም። service export የአየር መንገድ ነው በብዛት ትልቁን ብር የሚያመጣልን አየር መንገድ ነው። ግን እሱ ቢሆን capital service ግዴታ አለበት ማለት በሊዝ ወስዶ ስለሆነ አውሮፕላኖቹን በብዛት የሚወስደው ተበድሮ ስለሆነ የዛን ብድር ከፍሎ ነው። ግን እዛም አሁንም ፓይለቶቻችን፣ ሜካኒኮቻችን በዝቅተኛ ዋጋ ስለሚከፈላቸው competitive ሆነ global industry ውስጥ ምንሰራ እንጂ እንደ አሜሪካ ሰው ቢከፈለው እዚህ ያለው ሰው በየኤርፖርቱ ያለው ሰው ቢከፈለው ይህ ቢሆን አያወጣም ነበር አሁን ይህን ሁሉ ስታዩ ቁጥሩን ብታዩ አልኩ ቁጥሩን ካየሁ ጥያቄ ብቻ ነው የሚጨምርብህ እንጂ መልስ የለው። ግን ቁጥሩን ያላየ ሰው የፈለገውን ይመልሳል። ቁጥሩን የማያይ ሰው ከሆነ አዳማጩ አይደል? ስለዚህ ማዳበሪያው በልቶብን ይልሃል፣ ነዳጁ በልቶብን ይልሃል፣ የተለያየ ነገር ይልሃል። መከላከያ ምንም ነገር አይወስድም። የደህንነት ተቋሞቻችን የህብረተሰቡን ኔትወርክ ተጠቅመው ነው ሀገራችንን የሚጠብቁት። ምንድነው ብራችን የሚበላው የሚለውን ነገር ቁጭ ብለህ ማየት አለብን። የጸረ ሙስና ኮሚሽን ከሁለት ሶስት ዓመት በፊት ያጠናው ጥናት አለ። መጀመሪያ የውጭ ምንዛሪ ችግራችን export ኦቻችን under invoice ተደርገው import ኦቻችን በኦቨር ኢንቮይስ ይደረጋል ነው። ግን አሁን ለምሳሌ እኛ ቡና እንልካለን በአንደኝነት ደረጃ። ከዛ በኋላ የቆዳ ምርቶችን በተወሰኑ መልኩ process የተደረጉና ስጋና ከብቶችን እንልካለን። ከዛ ቅባት ይሆኖች አሉ። ከዛ አበባ አለ። እነዚህ እንልካለን። ትንሽ ነው የምናስገባው። እኛ ግን የምንልከው ማለት የምናስገባቸው ነገሮች ግን ከምግብ ጀምሮ እናስገባ ማሽነሪ ቁጥር ነው። ቁጥሩ ማየት ነው። ቁጥሩን ያው ቁጥሩ ሳታየው ዝም ብለህ በፌስቡክ ጋር አይደለም ነው ማለት አይደለም አይደለም ከምንልቀው እጥፍ ነው። ግን ወላ 75 በመቶ ኤልፓ ኤፕኮ ቴሌ በማንም ውሃ ውሃ ነው የሚል እንጠልኝ ሶስቱ ዋና ዋና ነገሮች ባቡር መንገድ ከትራንስፖርት ጋር የተገናኘው ከ power ጋር የተገናኙ capital goods ኦቻችን ናቸው። ትልቁ ከውጭ import የምናደርጋቸው ነገር ለምሳሌ import ከምናደርገው እኮ ከዛ ሆኖ የሚመጣው ሚሊዮን ይኸው ብድር አለ። በዚህ external debt አለ። አስራ አምስት አካባቢ የነበረው እኮ ሰላሳ ገብቷል። አሁን ሰላሳ ቢሊዮን ዶላር ገብቷል። እንደገና እነዚህ ነገሮች አሁንም foreign direct investment አለን፣ private transfer አለን፣ loans ኢንግራንትስ አሉ። እነዚህ ነገሮች እና እነዚህ አሁን ይሄ ከአየር መንገድ ከምን ከ privatization ቢራ ፋብሪካዎቹን ሲሸጥ ምናምን ያገኘነው ገንዘቡ እዛ ውስጥ ነው የመጣው። import ኡን finance የሚያደርገው በብዛት ህብረተሰቡ ነው ነው ሌላ የፈለግኩት። ስለዚህ የምንፈጽም እጥረት በደንብ የሚያብራራ ነገር አይታይ፣ ቁጥሩ ሲታይ መብቃት ነበረበት። ምንዛ አይታይም ወይ ብክነት ነው ወይ ሌብነት ነው። ብክነትና ሌብነት ከሆነ ደግሞ ተጠያቂ የሆነው አካል ሳይተባበርህ ይህን ነገር ማግኘት አይችልም። አንተ ዝም ብለህ ሄደህ አንድ መስሪያ ቤት ነው ኦዲት ነገር እኔ ጋር ብትመጣ እኔ ሳልተባበር አንተ እኔ ጋር ያለውን ችግር ልታገኝ ልታገኝልኝ ትችላለህ። ያሉትን ነገሮች ሁሉ ይገባል ይገባላል። የቱ ጋር እንደሆነ ወጪ ቼ ፕሮጀክቶች የቱ ጋር እንደሆነ አለስ ካልተባበርኩ ምንም መልሱን አታገኘውም። አሁን እኔ እኮ የምነግርህ የተለቃቀመ እውቀት ሰብስቤ ኮሚሽነር አዲሱ ሱሌማን ኢቢሲ ላይ መጥቶ ኢንተርቪው ሲደረግ አንድ ሁለት ሶስት እያለ ቁጥሩንና ሜተዱን የተናገረው ባንክ አፕ ደህና ጥንታው illicit ገንዘብ ውጭ ወደ ውጭ የሚያጠፋበት መንገድ ትልቁ ነገር import ን over invoice አድርገው ነጋዴዎቻችን export ን under invoice ያደርጋል። ይህ የሚያስገቡበትን ዋጋ ከፍ አድርገው የሚልኩበት ምንድነው ምክንያቱ ስትል ሆነ ዋናው ኤክስፖርትን ኢንቨስተሮች የሚያደርጉበት ምክንያት ሪፓትሪሽን ስለሌለ እንደፈለግከው መውሰድ አይችልም። ማትችል ከሆነ አንድ አበባ የአበባ ትርፍህን አምጥተህ እዚህ ያሉህን cost of capital እና ሪስክ ሌላ ሲሆን የሆነ ነገር ስጋት ውስጥ ስትገባ ያንን ማትሸፍንበት ከሆነ በሆነ መንገድ ያንን ነገር አንድ ሪፖርት አድርገ ማሳየት አለብህ። የራስህ auction ላይ ራሱ በርካሽ የሚገዛ ሰው አስቀምጠህ ያንን ነገር በርካሽ ገዝተህ ውስጥ ለውስጥ ነገር አመልሰህ ብሩ አትኩረህ መመለስ አለብህ ማለት ነው። ከድመራቸው ውጭ ብር ዋጋ አለው። አንድ የማይገባ ነገር እየሄድ መጀመሪያ ብር ብር ባሉ መቼ ያጣ ብር ባሉ ያጣ ነው ዶላሩ አይገዛም ነበረ። መንግስት ለምንድን የብርን ዋጋ ለማውረድ ታዲያ የተገደዱ? እዚህ ላይ በተለይ የብርን ቅድም ጠቋሚችን ዝችው ጋር መጀመሪያ መከበሩን ተገዷል የምትለው ተቃራኒ ነገሮች ሲኖሩ በአንድ ነገር ውስጥ መጀመሪያ premise ን ነው check ማድረግ አሁን አንተ መንግስት ተገዶ ነው አለ ማለት ሆነ ማለት አይደለም። መንግስት ተገድጄ ነው ማለቱ መጀመሪያ ማረጋገጥ አለበት። ተገዶ ነው ያደረገው ወይስ ተሳስቶ ነው ያደረገው ወይስ ውስጡ ባሉ ሰዎች ሆን ብሎ የተደረገ ነገር ነው? ይሄንን መንግስት ሳይተባበር እንዴት ተወላል? ይሄንን እኮ ቁጥሮቹ ማስቀመጥ አለበት መንግስት። አዋቂ ሰዎችን አሰባስቦ ሰነዱን ማሳየት አለበት። እነዚህ ነገሮች ምን ላይ እንደሚያውል መቼ ምን እንዳደረገ ባንኮቹ፣ ሁሉም ሰው ተባብሮ መንግስት እኮ ስለ መንግስት ትልቅ ነገር ትልቅ ተቋም ነው። Commercial Bank፣ private sector ውስጥ ያሉትን ባንኮች፣ ብሔራዊ ባንክን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮንም፣ ገንዘብ ሚኒስቴርንም ከገንዘብ ጋር የተገናኙትን ሁሉንም አካላት አሰባስበ ነው ይህንን የሚያክል ነገር ሶስት መቶ ምናምን በአመት እያወጣ እንዴት ነው manage የሚደረገው የሚለውን ነገር አሁን አንተ እዚህ interview ከመምጣት በፊት መቼም እርግጠኛ ብዙ ሰነዶች ፈልገሃል እና እንደ ልብህ አግኝታቸው እንደ ልብህ ይህንን monitor የሚያደርግ website አለ ግባ እናየው የሚኒስትር finance website። ፍሮንት ፔጅ ያሳያል ስታቲስቲካል ቡሌትኖቹ ግን access ማድረጋችን ይሄ በመረጃ ህጋችን መሰረት ይሄ ተገቢ አይደለም ማንም ሰው አገራችን የሀገራችንን እዳ የሀገራችንን የእዳ ክፍያ የሚዛን በፈለገበት ጊዜ ማወቅ መብቱ። መጀመሪያ እኔ አሁንም እነዚህ ነገሮች አንዱ አነሳል እንጂ ማዳበሪያም ላይ ብንሄድ ነው የግብርና ምርታማነትም ላይ ብንሄድ ነው ውሃ GTP one ላይ ሲጠናቀቅ GTP one achieve ተደርጓል ተብሎ 80 ምናምን percent ተቀመጠ። ኢህአዴግ መካከል midterm ጉባኤ ላይ ሁለት ሺ አምስት የተደረገ መጋቢት ምዝም ያዘ ሲደረግ ሪፖርቱ ጭራሽ ከመነሻው ወደኋላ ሄድ ሆነ። ስልሳ ሶስት ነው ስልሳ አራት percent ነው የውሃ ሽፋናችን የሚል ሪፖርት ይዞ መጣ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ። ጉባኤው በጣም ተከፋ። በዛ ምን ብለው መለሱ? የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ምን ብሎ መለሰ? ስነሳ የተነሳሁበት ተሳስቼ ነው። 83 አልነበረም ለካ 53 ነው አለ። እንዴ አገር አቀፍ የውሃ ሽፋንን በሰላሳ በመቶ አጋኑ ሪፖርት አቅርቦ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የሚነሳ ሚኒስትሪ ስንት ብር እንደሚያወጣና ስንት ብር እናወጣ እንዴት ሊያውቅ ይችላል ብለህ ታስባለህ? ችግሩ ሂሳቡ ላይ ነው።